Всем привет, с вами как обычно Вика, и сегодня подборка самых популярных и искомых песен ВКонтакте, ну а заодно попробуй не подпевать. Ставь лайк, если тоже любишь искать и добавлять себе новую музыку в плейлист. Давай наберем сегодня 10 тысяч пальцев вверх, поехали! Мне так больно чувствовать твой запах Внутри играет латина, тебе но ты зацепила А ведь не просто забыть, что на простыне Твоя играли ну, любовь пока часто Ну как ты там живешь, как справляешься Ты же твердая, не признаешься Только ты и я, позабыли всех других Только ты и я а я открываю Балтику, набираю братику Пацаны из пальчиков, это депутат кто-то вообще сегодня не проснулся, в отличие от тебя, так что мой совет... Сердце забрала на небо лопели звезды, оплетая мармелад. I do shake, shake, shake, my funky name's the money Bitch, work, work, I'm sparking on your body Ты смотрел налево, примечая себе цель Как ты хочешь королеву, когда ты простой, как... Гармония взрываю за всех, кого нет с нами За, за, за всех, кто на нас ставил Я взрываю Выпей вина дотла Забей на чертову любовь так неприятно тебя видеть таким Любовь, называние уловимо Я шатаун, никакой твои патроны летят мимо Ты на этом В салоне дым пакистанский ганджи Мальчик вырез хочу, чтобы ты больше не плакала Отпускаю и вниз Дай, дай, хоть один повод, чтобы уйти То ли не по пути, то ли я паути Не дам быть свои топлы если ты задумывался о том, как поддержать наш э, канал донатом э, в это непростое время, мы придумали отличное решение. Ты можешь приобрести памятную NFT нашего канала. Также приобретая такую NFT, ты получаешь доступ к КПП-чату, где мы сможем с тобой общаться и обмениваться новой музыкой. А также ты напрямую сможешь общаться с нашей командой и загадывать, какой контент на канале ты хочешь видеть. Эти NFT уникальные и исторические, так как отражают историю канала, музыки и мемов мемов, начиная аж с 2016 года. А самой эксклюзивной NFT является музыкальное интро, это АПП. К нам уже начали подтягиваться самые первые ребята, так что будь тоже в их числе. Переходи по ссылке в описании и жду тебя в нашем клубе. Дай мне руку, идем со мной, не бойся, я уже сам обо всем побеспокоюсь, дай мне руку. Мы как конструктор лего, может быть построим. остановился перед выходом Оставляй себе свою печаль Сафари, хищница на этой паре Я же обещал, что надо ем я же предвещал, что это надо им Под капот В12, на карте я за полночь Мне давно уже не 18, суки так себе репутация Если захотеть, то можно легко докопаться Но сейчас... А между нами ничего нет Еще один трек для тех, кого нету с нами Кто ничего не сказал и ушел Инфуй сломали, пол вдоль С марихуаной а Мы с тобой теперь никто А помнишь, раньше был тут А помнишь, как мы слайдили, мы снайперы и даперы Мы не были богатыми, как для моей матери три кавычки Сигарету спичкой и дотла сжигается Рисовал эскизы, помнишь ты мой почерк Пока я гадал, ты заметил не могу я устоять, как не любить твои глаза А ведь не просто забыть, что на простыни Твоя игра любовь Если это не любовь, тогда что, дед? Люби меня Девочка-бандитка, милая улыбка, лаймовые бандит Я тут до если из вас кто-то еще не понял Ребятишки себя балуют я... лом дым и злом, я Карьеру сколотил я, ладно, ладно Сказала жена, не стреляй взгляд это маяк Погостил на риксинку, бензина в силу Показал им старый стиль, добил их всех, а кто спросил А Остал степ, пара Голова бандана, позже не нужна охрана Волосы на мне, да я начал бегать рано Нахуй кошельки с там мы вышли из полей, там лежали мины Не могу проиграть, получаю вины Прыгнул в клуб, а- Вдыхаю дым, бледно-розовый рассвет Мои ноги не... Нету интереса доказывать, что ты пидор Все, кому по кайфу отлизывают, я не вы потерял сон Потерял вас, потерял все, но не потерял страх Мы сияем ярко, мы будто фонари Я заберу ее, и мы останемся одни Это Гуфони, Биг Факинг Джонни Я помню свои корни, да и вообще повезло мне Лай, парни разъебут сарай Рай, хочешь получить, тогда дай Дать больше скрыть тебя, больше не скрыть, ломай, но Хочу, чтобы ни о чем не просили. Пожалуйста. Я уж как-нибудь сам своими силами. Твои подружки хотят ко мне в Панамеру. Говорят мне о любви, но я не верю. Ничто меня не толкает, как злость Дорогу в тумане не вижу полос Можешь даже не пытаться, блять, я вижу нас Плакала, когда он уходил, ты плакала Я Да, это снова он Пятый сольный альбом Красивая, а внутри кобра ночная суета Но у пасаран зашумели голоса Не перегори, не перегори Только громче говори о том, что тебе А музыка играет громко В стороне Остаться на плаву после грозных бурь Остаться на коне на своей войне